Mamá me hizo el espero ya hacerlo. ¡Vamos! Sí, lo hice. A ver, esto está grabando. Ups, la rompí por accidente. ¿Una bomba? ¡Ah! Fin. Un chico vivo. Sí, chico vivo. Ya, ya, ya.